aslanma! Bir daha karşına kim başarısızlığından ötürü çıkarsa... ...çıkmadan kafasına sıksın! Pis kanlı bana bulaştırmasın! Kör testereyle keserim lan sizi! nereden çıkmış? Mecbur kızını aldım. Benim anlamadım. Gemi niye batırdınız? Bana ne? Benim gemim miydi? Sahibi düşünsün. Ben de artık Bir daha karşıma kim başarısızlığından ötürü çıkarsa... ...çıkmadan kafasına sıksın. Pis kanını bana bulaştırmasın. Kör testereyle keserim lan sizi. Baktım ki Ziya ile sular durulmayacak. Mallar kaleceden çıkmış. Haydi kızını aldım. Necmi. Babayı almadan. gibi düşünsün. Çık göz Bir daha karşıma kim başarısızlığından ötürü çıkarsa... ...çıkmadan kafasına sıksın. Pis kanını bana bulaştırmasın. Kör testereyle keserim lan sizi. Daha önceden çıkmış. Mecbur kızını aldım. Evladın için göz var mı? Bir daha karşına kim başarısızlığından ötürü çıkarsa... ...çıkmadan kafasına sıksın! Pis kanını bana bulaştırmasın! Kör testereyle keserim lan sizi! yağıyla sular durulmayacak. Mallar karaçeden çıkmış. Mecbur kızını aldım. Necmi! Babayı almadı. mı? Bir daha karşına kim başarısızlığından ötürü çıkarsa... çıkmadan kafasına sıksın! Pis kanını bana bulaştırmasın! Kör testereyle keserim lan sizi!